ነው። ደምነው ደምነው ደምነው ላጥፋ። ፋሲል ዳመናው ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ተወዳል ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንላል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር ሆነሃል። አመሰግናለሁ። ንግስቱ ሺህ ዓመት ምንድን ነው ቴዲ? በፍጹም በፍጹም ቴዲዬ ምን ሆነሃል? መቴ በፍጹም ይሄን ፍቅርን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ማን ነው ማን ነው? ማን ነው? አረ ሰላም ናት። መቴ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አውቃለሁ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኸኛል። መቴ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም አንቺ ይሄን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ነህ። ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። እንደምመጣ አላውቅም። በቃ እግሬ እንዴት እንደምራመድ አላውቅም። ያምሻል አይደል? አንቺ ልጅ አንቺ ትስቂያለሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey። እንዴ! ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን። እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሽካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽን ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖራል? መቲ ተስፋ አትቁረጭበት። እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድም። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ የእሷ ባል በመሆኔ። ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚሽ ምድር ላይ ከኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። ባይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ማዘር እንዴት ናት? ፒስ ናት። እየደጋገመች ጠይቀኝ። እረ ሚኪ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር ገብቶኝ። መቲና አግኝታችኋት ታውቃላችሁ? ሰላም እረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ እሱ መለኪያው እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድህን አስተካክል። ሙድህን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብኝ። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብን የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ አላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት፣ ሚሊዮን ጊዜ ያናገርያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አቅፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያያዝ ትወዳለህ። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚህ ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲ የራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሲል፣ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቼዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽ አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል። እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ጣጣይ ውጭ ጨራርሽ ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በሕይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን፣ ሰላምን ወደ ብጥብጥ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ በያሸዋ አካሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይበስም። ውይ አርጎት ነው በገላገል <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። እርሳንን ይሻለኝ ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልካ እስቲ ቶሎ ቶሎ ምን አሉ ጋሽ አፈላሉት አፈላሉት አለ እማዬ በኩል ልግባ። ጆኒ መጥቶልሻል። Ma io, ta troppo ne da fare. Avatar, sempre devi si avatar. Ci passano. Yalla, dekko. Mana bat mesra. Anta avatar. Anta kavra kavra. ሲሳይ በሽታው ራሱ ድራሹ ይደፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቱን ሰጦታለሁ። ገላጊና ገላጊ አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ክፉ ሄሎ፣ አቤት። ስራ ላይ ነበር፣ አልመጣም። አይ አይ አይ ታላቅ ስኬት ነው። ልትኮሩ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታደግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልኝና ቀይሬ ልምጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመልስ እናርፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ድርሻ ናት። ችግሩና ግባና ጥናታ ምን ያንገበግባል ሆዳ በጤ ብላ አንተ የምግባን ብላና ቂጣ መጋግርልሃለሁ፣ ሙቅ አጥሚት እሰራልሃለሁ። አንዴ ደስታዬን ለሃኒ ላብስራት። አብስራት፣ ያብስራ፣ አብስራ ሃኒ ሄሎ ቴዲ፣ አንዴ መልሼ ልደውልልህ no no no no no ደምነው ደምነው ደምነውን ላጥፋ። ፋሲል ዳመናው ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ተወዳል ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንልሃል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር ሆነሃል። አመሰግናለሁ። ንግስቱ ሺህ ዓመት እናቴ ምንድን ነው ቴዲ? እናቴ በፍጹም በፍጹም ቴዲዬ ምን ሆነሃል? በፍጹም ይሄን ፍቅሬን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? መቴ፣ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አቃሎ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኸኛል። መቲ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም። አንቺ ይህን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ነ ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። ታውቂያለሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey። እንዴ! ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሹካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽም ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖረዋል? መቲ ተስፋ አትቁረጭበት። እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድበት። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ የእሷ ባል በመሆኔ ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚች ምድር ላይ ከእኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። ባይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ማዘር እንዴት ናት? ፒስ ናት። እየደጋገመች ጠይቀኝ። እረ ሚኪ፣ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር ገብቶኝ። መቲን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ሰላም እረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ እሱ መለኪያ እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድን አስተካክል። ሙድን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብን። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብን የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ አላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት፣ ሚሊዮን ጊዜ ያናገርያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አቅፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያያዝ ትወዳለህ። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚች ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲዬ ራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሲል፣ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲዬ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቼዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽው አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ነይት ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ጣጣይ ውጭ ጨራርሽ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በህይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን ሰላምን ወደ ብጥብጥ፣ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ ቢያሸዋ አካሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይብስም። ውይ አርጎት ነው በገላገለ <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። ምስጋና እንሻለን። ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልካ እስቲ ቶሎ ቶሎ ምን አሉ ጋሽ አፈላሉታል አፈላሉታል እማዬ ጆኒ መጥቶልሻል ጆኒ መጥቷል አባት የጠፋው ገና ለገና ተናገረች አንተ ቀባጣ ተወራ ተወራ አንቺ ሲያዩ በሽታው ራሱ ድራሹ ይደፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቷን ሰጦታለሁ። ነይና ገላጊ። አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ክፉ ሄሎ። አቤት። ስራ ላይ ነበር። አልመጣም። አይ አይ አይ ታላቅ ስኬት ነው። ልትኮሩ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታድግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልኝና ቀይሬ ልምጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመልስ እናልፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ድርሻ ናት። ችግሩና ግባና ጥናታ ምን ያንገበግብሃል? ሆዳ በጤ ነው ደምነው ደምነው ደምነው ላጥፋው። ፋሲል ዳመናው ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ትወዳለህ። ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንላል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር ሆነሃል። አመሰግናለሁ። ንግስቱ ሺህ ዓመት እናቴ ምንድን ነው ቴዲ? እናቴ በፍጹም በፍጹም ቴዲዬ ምን ሆነሃል? እናቴ በፍጹም ይሄን ፍቅርን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። መቴ፣ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አቃሎ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኸኛል። መቴ፣ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም። አንቺ ይህን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ነህ። ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። አሁን ራሱ እንዴት ስራ እንደምመጣ አላውቅም። በቃ እግሬ እንዴት እንደምራመድ አላውቅም። ያምሻል አይደል? አንቺ ልጅ አንቺ ትስቂያለሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey። እንዴ! no no no no no no፣ እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን። እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሽካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽን ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖራል? መቲ ተስፋ አትቁረጭበት። እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድም። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ። የእሷ ባል በመሆኔ ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥክ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚች ምድር ላይ ከኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። ባይ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። mother እንዴት ናት? peace ናት። እየደጋገመች ትጠይቀኝ እረ ሚኪ፣ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ። እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር፣ ገብቶኝ። መቲን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ሰላም ኧረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ እሱ መለኪያው እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድህን አስተካክል። ሙዴን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብን። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብንም። የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ አላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት፣ ሚሊዮን ጊዜ አናግሬያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አቅፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያያዝ ትወዳለህ። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚህ ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲ የራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሴ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቸዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽ አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ነይት ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል። እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ውጭ <laughs> ጨራርሽ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በሕይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን፣ ሰላምን ወደ ብጥብጥ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ ቢያሸዋ አካሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይብስም። ውይ አርጎት ነው በገላገል <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። ነው የሚሻለኝ። ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልካ እስቲ ቶሎ ቶሎ ምን አሉ ጋሽ አፈላሉ አፈላሉ ታለም እማዬ ጆኒ መጥቶልሻል ጆኒ መጥቷል አባቱ የጠፋው ገና ለገና Mày, cho dấu cô đi tập Mà là À bà ta, xin để về xin à bà ta Chị bà xin là Lại là chết khổ Mà là bà ta Rất ăn Cả bà ta đi ăn Không ăn không là gì Đã không አንቺን ሲያዩ በሽታው ራሱ ድራሹ ይደፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቷን ሰጦታለሁ። ገላጊና ገላጊ አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ክፉ ሆ ሄሎ፣ አቤት። ስራ ላይ ነበር አልመጣም። አይ አይ አይ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታደግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልኝና ቀይሬ ልውጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመልስ እናርፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ድርሻ ናት። ችግሩና ግባና ጥናታ ምን ያንገበግብሃል? ሆዳ በጤ ኖ ደምነው ደምነው ደምነው ላጥፋው። ፋሲል ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ትወዳለህ ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንላል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር አመሰግናለሁ። ይህን ፍቅርን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? መቴ፣ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አውቃለሁ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኸኛል። መቴ፣ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም። አንቺ ይህን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ነህ። ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። ያልሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey እንዴ! no no no no no no no እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለሁ። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሹካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽን ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖራል? መቴ ተስፋ አትቁረጭበት። እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድበት። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ። የእሷ ባል በመሆኔ ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚች ምድር ላይ ከኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። bye። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ማዘር እንዴት ናት? ፒስ ናት። እየደጋገመች ጠይቀኝ። ነው። እረ ሚኪ፣ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር ገብቶኝ። መቲን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ሰላም እረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ የሱ መለኪያ እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድህን አስተካከል። ሙዴን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብን። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብን የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ አላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት፣ ሚሊዮን ጊዜ አናግሬያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አጥፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያዝ ትወዳል። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚች ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲ የራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሲል፣ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቼዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽ አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል። እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ጣጣይ ውጭ ጨራርሽ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በሕይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን ሰላምን ወደ ብጥብጥ፣ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ ቢያሸዋ ከሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይበስም። ውይ አርጎት ነው በገላገል <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። ምስጋና እንሻለን። ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልካ እስቲ ቶሎ ቶሎ ምን አሉ ይጋሽ አፈላሉታል እማዬ ጆኒ መጥቶልሻል ጆኒ መጥቷል አባት የጠፋው ገና ለገና Mayı. Tazır okuluydu. Aman. Şimdi de y e m e i çıkamadın. Çıkmasın. a n i y a n a r a b a ሲያዩ በሽታው ራሱ ድራሹ ይጠፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቷን ሰጦታለሁ። ነይና ገላጊ። አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ነው ክፉ ሄሎ፣ አቤት። ስራ ላይ ነበር፣ አልመጣም። አይ ታላቅ ስኬት ነው። ልትኮሩ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታደግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልኝና ቀይሬ ልምጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመልስ እናርፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ብሻና ናት። ችግሩና ግባና ጥናት ምን ያንገበግብሃል? ሆዳ በጤ ብላቴ ምግባን ብላና ቂጣ መጋግርልሃለሁ፣ ሙቅ አጥሚት እሰራልሃለሁ። ደስታዬን ለሃኒ ላብስራት። አብስራት፣ ያብስራ፣ አብስራ ሃኒ ሄሎ ቴዲ፣ ነው። ደምነው ደምነው ደምነውን ላጥፋ። ፋሲል ዳመናው ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ትወዳለህ። ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንልሃል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር ሆነሃል። አመሰግናለሁ። ንግስቱ ሺህ ዓመት እናቴ ምንድን ነው ቴዲ? እናቴ በፍጹም በፍጹም ቴዲዬ ምን ሆነሃል? በፍጹም ይሄን ፍቅርን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? መቴ፣ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አቃሎ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኛል መቴ፣ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም። አንቺ ይህን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ነህ። ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። ተራመደ አላውቅም። <laughs> ያምሻል አይደል? አንቺ ልጅ አንቺ ትስቂያለሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey። እንዴ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለሁ የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን። እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሹካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽን ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖራል መቲ ተስፋ ትቁረጭበት እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድም። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ። የእሷ ባል በመሆኔ ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚች ምድር ላይ ከእኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። bye። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ማዘር እንዴት ናት? ፒስ ናት። እየደጋገመች ትጠይቀኝ ነው። እረ ሚኪ፣ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ የምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር ገብቶኝ። መቲን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ሰላም እረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ የሱ መለኪያ እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድህን አስተካክል። ሙዴን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብን። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብን የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ ዓላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት ሚሊዮን ጊዜ ያናገርያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አጥፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያያዝ ትወዳለህ። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚህ ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲ የራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሲል፣ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቼዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽ አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል። እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ጣጣይ ውጭ ጨራርሽ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በሕይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን፣ ሰላምን ወደ ብጥብጥ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ በያሸዋ አካሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይበስም። ውይ አርጎት ነው በገላገለ። <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። ነው የሚሻለኝ። ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልቀን እስቲ ቶሎ ቶሎ ምን አሉ ይጋሽ አፈላሉታል አፈላሉታል እማዬ እማዬ ጆኒ መጥቶልሻል ጆኒ መጥቷል አባት የጠፋው እማዬ ነው አንቺን ሲያዩ በሽታው ራሱ ድራሹ ይደፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቱን ሰጦታለሁ። ነይና ገላጊ። አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ክፉ hello፣ አቤት። ስራ ላይ ነበር፣ አልመጣም። አይ አይ አይ ታላቅ ስኬት ነው። ልትኮሩ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታድግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልኝና ቀይሬ ልምጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመለስ እናርፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ድርሻ ናት። ችግሩና ግባና ጥናት ምን ያንገበግባል ሆዳ በጤ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ደምነው ደምነው ደምነውን ላጥፋው። ፋሲል ዳመናው ውበቱ እኮ ነው። ይቺ ጨረቃዋ እሷ ናት። ይሄ ደግሞ ኮከቡ እኔ ነኝ። አንተ ግን እንዲሁ ዝም ብዬ ሳይ ጀሌ መሆን ትወዳለህ ጀሌ ምንድን ነው? አሽከር ማለት ነው። ምን? ቆይ ቴዲ፣ አንተ ለምትወደው ሰው ለምታፈቅራት ለፍቅር አሽከር ብትሆን ምን ችግር አለ? ፋሲል እኔ ለመቲ አሽከር መሆን እፈልጋለሁ። ፈቅድንላል። በቃ ከዚህ በኋላ አሽከር ነህ። አሽከር አሽከር ሆናል። አመሰግናለሁ። ንግስቱ ሺህ ዓመት እናቴ ምንድን ነው ቴዲ? እናቴ በፍጹም በፍጹም ቴዲዬ ምን ሆነሃል? እናቴ በፍጹም ይሄን ፍቅርን ማንም ሰው እንዲነጥቀኝ አልፈልግም። ማን ነው ማን ነው መቴ፣ የህይወቴ ስኬት ከአንቺ ጋር እስከ እድሜ ልክ መኖር ነው። የህይወቴ ውድቀት ደግሞ አንቺን ሳጣሽ ብቻ ነው። አቃሎ ቴዲዬ፣ እሱን እኮ ብዙ ጊዜ ደጋግመህ ነግረኛል መቴ፣ ዋናው የእኔ መናገር እኮ አይደለም። አንቺ ይህን ተቀብለሽዋል ወይ? እንግዲህ ይህንን ማረጋገጥ የምትችለው አንተ ዛሬውኑ ዛሬውኑ አረጋግጥልሻለሁ። አሁን ራሱ እንዴት ስራ እንደምመጣ አላውቅም። በቃ እግሬ እንዴት እንደምራመድ አላውቅም። ያምሻል አይደል? አንቺ ልጅ አንቺ ትስቂያለሽ አይደለም? ከእንቅልፍ ድንገት በነቃ ቁጥር በቃ የእንቅልፍ ክኒን ነው ያደረገኝ። እሺ በቃ እሺ፣ ስራ ስመጣ እዛ እናወራለን። በቃ እሺ፣ ቻው honey። እንዴ! no no no no no no፣ እሱ ፈጽሞ አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ባድሬም አይቻለው። የመጀመሪያው መጀመሪያ ላይ የመረጥኩት እሱ እሱ ይሆን። እሺ፣ ችግር የለም። ምርጫህን አዘጋጅተን እንጠብቀሃለን። ሽካ ያስቆረጥማል። አየሽ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ባለሙያ ነኝ። በነገራችን ላይ ወንድምሽን ሳንጠይቀው ሊፈታ ነው። እሱን ጠየቅ ነው አልጠየቅ ነው ምን ለውጥ ይኖራል? መቲ ተስፋ አትቁረጭበት። እንደዚህ አይነት ሰው ጥሩ ነገር ሲያገኝ ይቀየራል። እሱ ለመልካም ወይ ለጥሩ ስራ አልተፈጠረም። አትልፈት ቦታ ቀይረኝ። ከየት ነው ያመጣችኋት? ለአቀባበል ድምቀት ከአንዱ ተቀብለ ነው። ጆ ጆ ጆ ጆ አዲስ ነገር ናፍቆኝ ነበር። እንኳንም ከሸቤ ተፈታህልኝ። ያው ታውቀው የለ አትፍረድም። አንተ ግን እንኳን በሰላም ወጣ። ፍቅረኛህስ እንዴት ናት? እድለኛውስ እኔ ነኝ። የእሷ ባል በመሆኔ ሚስት እንደምትሆን ካረጋገጥኩ የጋብቻውን ቀለበት ማዘጋጀት አለብኝ ማለት ነው። በእርግጠኝነት በዚች ምድር ላይ ከኔ ውጭ ለእሷ ባል የሚሆን ወንድ የለም። ደስ የሚል confidence ነው። አመሰግናለሁ። okay፣ መልካም ቀን። መልካም ቀን። bye። ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እዚህ ላይ ያለው ስኳር ለጥርሳችን በጣም ጎጂ ነው። okay ነገ ከነጎዲያ በክሊኒኬ ወረፋ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ማዘር እንዴት ናት? ፒስ ናት። እየደጋገመች ትጠይቀኝ። እረ ሚኪ በሚካኤል ስለ እንጎቻው ንገረው። ያው ታውቀው የለ እንጎቻ ጋግራ ለእኔ ከሰጠችኝ በኋላ አንተን ፈልጋ ፈልጋ ስታጣ ታስቀምጥልሃለች። አንድ ምነግርህ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በፍጹም እንዳትሰለቻት። አንድ ነገር የሆነች ጊዜ ጸጸቱን አትችሎ እኔን አታየኝ። ገብቶኝ፣ አብሽር ገብቶኝ። መቲን አግኝታችኋት ታውቃላችሁ? ሰላም እረ የሆነ አሪፍ ጭቅ ጠብሳለች። እውነቱን ነው የሚያወራው። የሆነ ብርዳም ነገር ነው። አንተ በምን አወቅ? ከውጭ ነው የመጣው ዲያስፖራ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የራሱ መኪና አለዋ። አየኸው፣ ታቆ የለ የሱ መለኪያ እጆ ማግኘት አለብኝ። መጀመሪያ ሙድህን አስተካክል። ሙዴን ሳይሆን ህይወቴን ነው ማስተካከል ያለብን። ለመጥፎ ነገር መጠቀሚያ መሆን የለብን የእኛ ስራ ለበጎ ዓላማ መሆን ይችላል። እንሞክራለን። እንሰራለን እንሰራለን። ለበጎ ዓላማ አንገት እንቆለምማለን እንቆለምማለን። እንዴ እንዴ በርገር! ኧረ በሚካኤል በርገር! ኧረ ሚኪ በሚካኤል በርገር! እኔ ጋ ደውላ ነበረ። ምንድን ነው ችግሩ? አንተም ጋር ደወለች? ትደውል። እንደውም እዛች ቤት አልገባ። ችግሩን ማን እንዳመጣው እራሷው ታውቀዋለች። ሰውየው ልክ ቤቱ ሲገባ የሚታየው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ሰላምዬ ስለሚወድሽ እኮ ነው። ስለሚወደኝ ነው እንደዛ ፈር ከደም የሚያስግጠኝ። ኧረ ትዳርን እንድፈራ እያደረግሽኝ ነው። ነገሩን በመነጋገር ለመፍታት ብዬ ደጋግሜ ደጋግሜ ያናገርኳት፣ ሚሊዮን ጊዜ ያናገርያታለሁ። ይህ ነገር ግዴታ ሆነ እንዴ ብላ ማማረር ጀምራለች። ቴዲ አሁን አሁንማ እንኳን አጥፋይ ልተኛ ከንፈሬን እንኳን መሳም አትፈልግ። ፋሲል ምናልባት የአፍ ጠረን ቴዲ ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር ከዴንት ጋር ማያያዝ ትወዳለህ። አንዳንዴ ነገሩን በደንብ አስቤ ስመረምረውማ አዳም ከገነት የተባረረበትን እልህ የሚወጣው በዚህ ብቻ ነው። በቃ ግራ ስለገባኝ እኮ ይኸው ይኸው ቴዲ የራስ መለስከው። ሴቶች ማለት ግራ የሚያጋቡ ፍጥረቶች ናቸው። እንደውም አንድ ነገር ልንገርህ፣ ሴቶች ከሰዓሊ ውጭ የማይታዩ አብስትራክት የሆኑ ስዕሎች ናቸው። ፋሲል፣ አንድ ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ቴዲ ቶ አትጨነቅ። መፍትሄውን እኔ አግኝቼዋለሁ። ምን ነገሩን ሁሉ የወንዶች ብቻ አደረግሽው አይደል? እኛም እኮ ስሜት የሚባል ነገር ወይ ስሜት ስሜት በየቀኑ ይመጣል እንደ የጋራ ስሜት መነጋገር አይሻልም? ቴዲ ምንድን ነው እንደዚህ? ቴዲ ተፈጥሮ አስገድዶን ትንሽ ቀን እንኳን ለምናርፈው እንዴት ደማቸው እንደሚፈላ እኔ እኮ በወር ሀያ ቀን ባረገልኝ ነው ያልኩት። ጣጣይ ውጭ ጨራርሽ ይሄ ሰይጣናዊ ሐሳብ ነው። ፋሲል እኔ ጓደኛህ በሕይወት እያለው እንደዚህ አይነት ርካሽ ተግባር አትፈጽምም። ቴዲ እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የምታስረው ቀለበት ደስታን ወደ ሐዘን ሰላምን ወደ ብጥብጥ፣ ነፃነትን ወደ መታሰር የሚወስድብ ከሆነ ምንም ነገር አያስፈልግም። ትዳርን ሆነር አደረግሽብኝ እኮ። ምንም ነገርን ተነጋግሮ መፍታት ማስተካከል እንደሚቻል አምናለሁ። አንቺ ቢያሸዋ ከሄድ መሄድ ባልሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ከሚያመጣ ነገር አይበስም። ውይ አርጎት ነው በገላገል <laughs> ይሄንን አስተሳሰብህን የምንቀይር ጥንዶች እንደምንሆን አልጠራጠርም። ያድርግል። እስቲ ለማንኛውም ሁሉንም ነገር ሲሆን እናየዋለን። ምስጋና የሚሻለኝ ልጆቼ እንደሆነ ያሉ ልቀን እስቲ ቶሎ ምን አሉ ጋሽ አፈላሉታል አፈላሉታል የማይሰጠኝ እማዬ ጆኒ መጥቶልሻል ጆኒ መጥቷል አባቴ ጠፋው እማዬ ታዝሮ እኮ ነው የጠፋው። ቀባጣ ዝም በይ በዚህ ቀባጣ ያላደ እኮ ማን አባት ያስረም አንተ ቀባጣ አንቺ ሲያዩ በሽታው ራሱ ድራሹ ይደፋ። እሰይ የት አባቱ ፈሳሽ ነገር በደም እንዲወስዱ ተነጋግረናል አይደል? ስለዚህ በደም ፈሳሽ ይውሰዱ። በኋላ መጥቼ መድኃኒቷን ሰጦታለሁ። ገላጊና ገላጊ አንቺ አይባልም አይባልም። እሺ እርኩስ ክፉ ሄሎ፣ አቤት። ስራ ላይ ነበር፣ አልመጣም። አይ አይ አይ ታላቅ ስኬት ነው። ልትኮሩ ይገባቸዋል። እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ይችን ትንሽ ክሊኒክ ከነስሟ ከነሰራተኞቿ እና ከነአሰራሯ ጋር ወደ ትልቅ ሆስፒታል እንድታድግ እፈልጋለሁ። ምን ታስባለህ? በጣም ደስ ይለኛል። ሁላችንም ደስ ይለናል። በጣም ጥሩ። ሰዎች ይደውሉልሃል። ከሰሞኑ አንድ ቀን ቀጠሮ ይዘን በደንብ እንነጋገርበትና እንፈራረማለን። ከጓዳ ልብስ ያምጣልና ቀይሬ ልምጣ። ለምን አረፍ ብለህ አስበህበት ብታገኛት አይሻልም? ስንመልስ እናርፋለን። የሆነ መንቀሳቀሻ ግን እኮ ያስፈልገናል። ማለት አንድ ሁለት ሰዎች ደውለውልኝ ነበረ። የአንተን ሀሳብ ልስማ ብዬ። ሚኪ እሺ ካልክ ትቸዋል። እቺ አንተ ድርሻ ናት። ችግሩና ግባና ጥናታ ምን ያንገበግባል ሆዳ በጤ بلاتي مدوان بلانات كت لابسرات أبسرات يا أبسرات أبسرات هاني هلو تيدي عندي ملشل دول